Ako na muna bang tignan mo sa ngayon Isang Takbo na ng pagkukulang sa iyo Nandaigdig na puro away at gulo ng iba Sa ating silid, ikaw lang ang mahalaga Bala na ang tadhana kung saan niya dadalhin Imakap ka na muna sa akin me